who are the craziest people in South Africa in terms of culture? Like Amaxhosa, Amapedi, Amazulu, Amakhaladi, Amandebele. Like craziest top three. Oh, craziest top three. Yeah, top three. Eh, Amasutu, Zulu. Yeah, bese ngizifaka nani? amakhaladi aningi ngisahlanye la ayahlanya ngoba vele adize athanda ukuyihlanyisa <laughs> okay so ngizofaka nama ya amaxhosa inkinga yamaxhosa athanda ama-okabo ukabona when there's a ceremony of a cow ne then seyiqediwe ukukhatha bese bayafika lapha eh eh kodini awunamela uzomuzwa le uzothini eh uzothini konje wajise inxhosa khuluma nje manje bathini eh makazi makazi nathi 3 star like everyone in the village every boy une 3 star bafethu so i-eastern cape muyovakasha wafit have to be nine sine this guy is ah bafit uphuma christian mad loyaaphathi cristal yaboyaseuyilainoreso into engizoyisho ukuthi ya amaxhosa angathandela lokho <laughs> しい